糖粉很甜，但甜才好吃啊！不行啊，因为蛋糕那甜呢，我们老人就不能吃太甜。你们不知道，老人家是不能吃蛋糕，要吃健康的。 把糖粉和奶油都去掉啊！这样子蛋糕会变得很丑，不啊！我们直接去跟店家抗议，他奶油太多了。不行不行，你这样太激动了，还是我们发明一种吃了就不会吸收糖分的药丸吧？这太高科技了吧？不，老人就不要吃蛋糕。呃，这样好像也不太行耶。啊，还是我们发明一个。 老油的健康蛋糕吧，嗯，这是一个好点子。超级蛋糕达人出发！今天我们要做一个老人适合吃也可以健康吃的蛋糕。这个蛋糕有蛋黄糊，还有蛋白。蛋黄糊的成分里面有鲜奶，可是我们用了无糖豆浆来取代，这样比较健康。还有奶油乳酪，五绝茶叶。 还有阿拉伯糖，阿拉伯糖原本是没有的，但是阿拉伯糖是用来阻断糖的吸收。还有赤藻糖醇，赤藻糖醇原本是砂糖，可是砂糖热量太高了，所以我们用赤藻糖醇来代替。还有植物油、全蛋一颗、蛋黄一还有面粉，面粉原本是低。 份有蛋白、衣，粉，还有赤枣糖醇用来取代砂糖。经过一番努力，蛋糕，我们蛋糕终于完成。了。 这个蛋糕我比较喜欢，好吃的，来做出来卖吧， <laughs> 可以吗？在好吃，吃下去健康美丽，可口，在。 move on. Yes. 流す